Tú sabes, ni si fue la casa mía personal. <laughs> Que nosotros triviamos en todos lados, dame luz, chica, producción. No, manito, tú sabes. Juan Million ah, Reyes, Lo más real. Un billón en eh. pie, un billón en pie. Un billón en pie. Luchando por lo que es. Te quiere ¿Cómo te lo explico? No sé mucho inglés, por eso no te lo voy a decir en inglés. No, me defendieron te hicieron un usado <laughs> Dile, pido. Estamos con lo que es no violencia, porque nosotros lo queremos, lo que queremos es lo bueno para la juventud. Por eso ando con la canterina, la super luz y que te activan